Він готовий. Та то похер, чушка ти кацацька. Насрати, давай виходь. Живим будеш, бити не будем. Зайчику, вилазь! Був у нас бій. Не дуже легкий такий бій, я б сказав би. Та й не важкий, ну. Говпрошечка моя, все погано з нею, так ви можете спостерігати. І за коляриками моїми погано. Прилетіла короче, куля і пропрацював мій GoPro рівно 3 години.